Orek tempe basah Makanan yang bergizi, murah meriah dan simpel cara membuatnya Cukup 5 menit saja selesai Yuk bunda kita mari mencobanya Nah ini bahan bahannya kita butuhkan Satu potong tempe nah, Ini tadi bumbunya diiris-iris ya Tomat sama cabai hijau, bawang merah, bawang putih sama cabai merahnya kita tumbuk deh kecap minyak untuk menggoreng tempe kita potong-potong sesuai selera saja ya mak aku sekarang potong dadu aja potong segi empat ya saya suka bumbu yang tadi cabai merah bawang merah dan bawang putih itu kita tumbuk ya boleh di blender boleh juga diulek terserah juga ya maunya mama apa yang penting bumbu yang tiga macam tadi itu kita haluskan kita angkat ya kita tiriskan tempenya lalu kita masukkan bumbu yang telah ditumbuk kita masak hingga berbau harum masukkan cabai yang telah diiris dengan tomat tadi cabai hijau yang telah diiris dengan tomat yang telah diiris-iris beri sedikit roiko saja ya ma boleh ditambahkan sedikit roiko kalau kurang asin atau kurang gurih gitu

enak yuk silahkan mencoba sampai jumpa